Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a smulge. Mulțumesc, Mișa! Sunt la un curs NLP, uh, programare neurolingvistică, Marius Simeon. Și pentru mine astăzi, a smulge, înseamnă să te scoți dintr-un pământ uh, uscat, uh, tu plantă verde și frumoasă și tânără, și să te replantezi <laughs> într-un pământ foarte, foarte bun și drăguț și... Auzi, deși de acolo să aici, cred că... Un colegele mele, nu-i problemă, uh, un plan, uh, un uh, pământ, cum să zic, bun pentru tine. Știi ce zic? Asta înseamnă pentru tine a smulge. Pentru tine ce înseamnă a smulge? Ceau!